无头苍蝇的一个状况。同时呢，在这一天出生的孩子呢，因为逢到了时令还有天福的一个加持之下，所以呢会格外的聪慧。但是呢，在当天呢有逢到了这个天罡星宿，所以除了建议呢，本身哈这个命里面呢有带魁罡的朋友，不宜在当天呢吃牛肉跟相关的加工食品之外，在当天出生的孩子呢。 也建议要少吃牛肉哦。那么在当天呢是很大力，我们可以去出行谈判，还有呢也很大力嫁娶的事项的。再让我们来看一下，就是针对周二的部分，它是大力荧幕前的男性朋友们的麒麟日。而在当天的晚上的二十二点五十分，我们也会迎接上旋。而逢到上旋的时候呢，也意味的是到了晚上的。 这个夜子时的时候呢，我们就可以对着天空的这个月亮呢，来祈求希望呢，要在这半个月内呢，能够得标的事情，或者是能够如愿的事情哦。所以尽量记得是以短时间呢为基准点的事项。那么提醒一下呢，在周二这天，尤其是针对属兔子的朋友，我们会受到这个咸池星宿的影响。 所以呢，你要特别注意跟女性朋友们的一个互动状况。再来呢，也要特别留意一下呢，也就是我们有这个流财的心术的一个交持影响之下，切记不要借钱给女性哦，或者是说呢，也要防有这个仙人跳哦，或者是呢一时鬼迷心窍呢，把钱哦都借给了不该的对象哦。好，以上呢提供呢。 给这个男性朋友们呢，多加琢磨一下。那么在周二这一天呢，除了大力男性的朋友可以开运之外呢，其他的吉喜事呢，老师建议呢，我们是少取的哦。好的，那么再来呢，让我们来看一下呢，就是针对周三这一天，我们会迎接的是吉星易照的日子，而在这一天呢，同时呢，我们也逢到了龙游天河。 所以呢，在这一天要特别注意的话呢，就是出外尽量呢要带把伞，因为呢这个天气呢会阴晴不定，可能呢也会有这个雷雨交加的状况。而这个龙游天河的状况呢，有可能会代表局部的地区呢会特别的炎热，或者是局部的地区呢雨会下的特别的及时，而就是属于很短暂、很及时、忽然的一个倾雨倾盆大雨。那么在这一天呢，基本上呢是很适。 和可以祈福，还有包括拜师学艺的。同时，如果你有要出行，或者是说你有要针对呃要开办厂房，要有这个动土仪式的，还有包括嫁娶、安床以及入宅，都很适合在这一天很吉利的时候去办理哦。让我们来看一下，就是针对周四这一天，我们会迎接的是显星岁贵的日子。 而特别要提醒一下呢，就是针对这三个生肖的朋友，也就是在年初的时候呢，老师有在针对解读流年的时候，有特别提醒了。针对属猴子的朋友，我们有犯了血刃；属老鼠的朋友有犯了羊刃，以及属马的朋友有犯到了飞刃。这三个生肖的朋友们呢，在今年，如果你还没有去捐血，或者是说你还没有就是。 避掉你的血光的部分，你还没有去洗牙等等的，或是抽血，那么请记得，我们可以在当天呢，透过这个油或血脂的这个心术的力量呢，透过捐血呢，来把我们的祸转成天福哦。所以呢，如果你本身也有习惯，就是定期在捐血的朋友，不妨也可以准备呢，在周四这一天看哪边有捐血车，刚好这阵子也有这个。 血荒，我们就可以呢去捐血哦，达到这个可以转货，然后呢又可以直福田的一个效果。再来就是针对周五这一天，我们会迎接的是天赦日。那么天赦日呢，一年呢都是只有大概四到六天这样的一个吉祥的日课，而在当天呢，同时又逢到了七元三价取星，所以呢在这一天是一个难得可贵的好日子哦。 因此，在这一天呢，非常大力呢，它是可以针对我们的这个天温，所以呢，在这一天呢，如果你是有要把这个居家环境或者是我们的这个呃办公环境做一个整体的消毒呢，是最理想的，因为也是可以做到里外最落实哦，得到天时天助的时刻点，所以不妨可以再安排周五的时间呢，把这个我们所 出入的环境呢，做一个整体的大整理哟，还有消毒。再让我们看一下，就是在周六这一天，我们会迎接的是入梅，而这个时间点呢，会是在清晨的五点五十三分。而入梅呢，这也代表的是呢，呃，大部分的地区呢，会随着有这个风向的关系哦，会进入梅雨季。 那么，在这个从入梅到出梅呢，会有将近一个月的时间呢，这个气候相对的湿度会比较高，所以要特别预防的就是，比如说本身有这个气喘的朋友们，或者是你有这个。 鼻子过敏的朋友们，好，或者再来就是说女生的一些贴身衣物哦，我们尽可能呢，如果家里有这个除湿机，还有就是有烘干机呢，要多去使用呢，才能够确保我们的这些衣服呢是有干的哦，才不会有霉菌的一个滋长。那再来也要注意有这些反潮的一个状况，所以呢，家中有老人的部分呢，也要多加的留意一下哈，在走动的时候呢，地板上呢。 要确定哦，是没有湿的哦。再来，让我们来看一下，就是周日这一天，我们会迎接的是狗一马的日子，而这也意味的是呢，在这一天呢，是属于比较多变的。而这个变动呢，除非是你目前的运势或者是状况呢，已经是逢到了很谷底，或者是你觉得已经是。 坏到不能再坏了，不然呢，老师不建议你在这一天呢去做任何的决定或者是出任何的决策好，因为呢，要翻身的人呢才能够用这个日子。那么要特别注意一下，在当天呢是不利争执争讼的，所以尽量不要跟别人呢引起不必要的口舌之争。还有在这一天呢是很大力呢，针对有需要嫁娶以及入宅的朋友们。 以上呢是当周的这个重要日课吉凶，提供给需要的朋友们参考一下。再让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属龙的朋友，第二名是属蛇的朋友，而第一名呢是属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这周呢，这三个生肖的朋友呢。 你们是有话直说，然后呢，非常的直截了当，处处都在重点上，而且你完全不会拐弯抹角，你非常的呃胸怀坦荡的，就是很想要直接的表明自己的立场跟想法，所以在工作可以很顺利的展现出高度的自信哦，做事的风格呢非常的雷厉风行哦，而且你非常的具有这种。 权势呢，敢去挑战权威，因此呢，你要特别的注意，因为在这个礼拜呢，你是属于非常好战的状况之下，挑战权威里面呢，去寻找刺激，而天时地利人和刚好都是站在你这边，所以呢，你全胜的几率是高的。可是呢，你获得这个成就感的同时，你可能呢也被这个扣分了，也就是呢得罪了。 一些不该得罪的人哦，所以这个部分呢，还是要适量的去拿一把尺在心中拿捏一下哦。再让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周呢是属于停滞不前的一个状况，因为呢，在本周呢。 你比较容易会对于现状呢的这个心呢过于满足，所以你就会觉得我好像不用去做什么太大的一些改变，你内心就会产生一些呃别人没有办法理解、无可言喻的这种喜悦。你就是属于在自己的小世界、小宇宙，在自己的满足里面哦。那么这种东西呢，不是不好，但是别人呢。 对你呢，在这个当下这个 moment，他们是没有任何的包容力的，所以呢，这个可能会就是斩断你在这个礼拜的一个发展性啊，因为别人没有办法就是跟你去做一个配合哦，没有办法去融入你的这样的一个 mindset，所以老师要提醒你们，你还是要花一部分的一个精力呢，来发展自我，还有去了解自己，然后呢，你还是要踏出那一步去跟别人。 去多做一些沟通跟协调，才不会把自己在当中变成是孤立的一个状态。那么在当中呢，属兔属老鼠的朋友呢，要留意的天数呢是周五以及周六。在当中呢，属老鼠的朋友是受到了这个冬青树的一个祝福，而这种植物的它的果实呢。 据说呢，在整个冬季呢，都不会从它的树枝上掉下来哦。所以呢，当这个鸟儿呢，它非常的饥饿难耐，然后又找不到食物、找不到饲料的时候呢，它们呢就刚好可以依靠这个冬青树 （Common Holly） 的这个果实来维持它们的生命哦。因此呢，它的祝福呢。 也在当中，对于属老鼠的朋友呢，就代表的是生命力。说到下，你可以在这个礼拜呢，理解就是生命、感情它的重要性以及可贵。所以呢，你会非常的有这种慈悲的心肠。但是你要注意一点，就是总不可能别人跟你告白，你就是不敢发好人卡，你就照单全收嘛。所以呢。 在这个礼拜，如果你不知道怎么样去拒绝别人的要求，你还是要留意，因为你永远不知道来你眼前的这个人有没有可能是恐怖情人，所以还是要适当的保护好自己才是哦。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在本周是属于处之泰然的一周，而这也代表的是呢，在这个礼拜，属牛的朋友就好像一个盲人一样。 怎么说呢？就什么人呢？他平常呢走的都是既定的生活路线，所以呢他已经非常彻底了摸索了他的地盘，而这个地盘呢，也就是他把自己所框架出来的一个模拟的牢狱哦，因为他也不敢再跨越出这个地盘，也不除非呢有别人的牵引之下，不然他也不敢就是走得更远哦。 所以呢，这也代表的是，他是对自己呢是有限制跟极限的，也不敢呢冲过头。反过来说呢，在这个礼拜呢，你可能也会有这种觉得我自己做的不够，因为你害怕危险。那么，你又是充分了解自己的能力，可是你又觉得没有办法去克服自己害怕踏出去的那个矛盾点哦。 所以呢，在这个礼拜，这种障碍呢，是属牛的朋友呢需要去克服的，好，因为它会是你的包袱，它会限制你的极限，哦，那也是只有你呢要靠你自己解开的部分。那么在当周呢，我们要留意的天数呢是这个周末，也就是周六以及周日。而在当周呢，属牛的朋友，我们的开运花呢是金鱼草，而这个。 植物呢，它在日本的这个神户的时代哦，因为它的这个花朵的形状非常的像金鱼，所以人们就叫它为金鱼草。而在欧洲呢，它的长相其实呢是比较像狮子，或者是说像全狮狗的，所以呢，它的称呼呢就有那么一点不一样。但是基本上，呃，在它的祝福之下呢，都意味的是伪装。 因为他的样貌看起来不像花的本体，而在这个礼拜受到他的祝福的属牛的朋友呢，你基本上在人和上面呢，你的表现出来的跟你内心世界其实是两回事。即使你不认同这个人，你还是会为了，呃人际的和睦关系呢，来表现出大量。 所以你浑身上下总会给人家一种很谜一样的这种气质。如果呢你喜欢的对象，你想要故弄玄虚呢，你还是要琢磨一下，要看一下状况哦。因为如果你继续这样的话，你可能就会错失良机，还不如好好的、直截了当的表达自己的心意哦。 再让我们来看一下下一个呢，是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在当中呢是属于擅长控制的一周，而这个礼拜呢，也意味的是你们本身呢是非常适合去推动系统化的工作事项，因为你们在当中是能够很顺利的去展现有相当组织的才华。 那凭着这样的一个技能呢，你可以用很直程的这个方向呢，就知道怎么样能够达到最终的目的跟效果。有时候你还知道怎么样在人际关系里面呢，软硬兼施哦，然后这个攻守互见的策略呢，来加强最后的效果。同时呢，你在这个礼拜你也比较会想要去压。 自自己的这个活动力，也就是你明知道自己有很多事情该去做，可是呢，你就会提不起劲，你就会觉得是说我不应该去做这些事情。呃，比如说明明可以去社交，你也会觉得是说我眼前应该有更重要的事情，你就会先把一些其他的 plan 给搪塞掉。但是基本上呢，不管，要奉劝你在这个礼拜，你要先有多一点的耐心，先去静观其变。 还有呢，先不管旁人有没有跟上你的脚步，因为在整体上呢，你在这个礼拜呢，如果是男性的朋友，你们会比较大男人主义一点，而女性的朋友呢，会比较专制一点。所以呢，你先想好你自己要做什么，才比较不会去影响到别人，或者会让别人觉得是说你有一直反复的一个情况在。 而在当中要留意的天数，有一天是周日。而在这个礼拜呢，属老虎的朋友呢，我们的这个开运花呢是鸡麦雀。好，那么这个鸡雀麦呢，也就是 Maiden Pink，它的这个希腊文呢，代表的是 Deers and Tails，是神的花的意思，也就是呢，它会接受神的祝福的花卉。因此呢。 在他的祝福之下呢，代表是在这个礼拜，你是希望得到恩宠的，也就是说，你希望有幸运之神能够眷顾你，或者是说你希望能够得到对方的青睐。总而言之呢，你总希望，呃，对方可以多一点的主动，然后能够有这个，呃。 顺风的这个一个势力呢，能够推你们一把，来助你们的关系可以往前走哦。但是呢，想要一帆风顺的话呢，其实有的时候不能够只有靠这样的一个想象哦。你必须呢，还是要多一点的行动力哦，不然的话呢，呃，老要提醒你，嗯，如果你迎接失恋挫败的这个时候呢，你自己也会无法招架。 再来呢，下一个生肖呢是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在本周呢是属于自学有成的一周，而这也意味的是，我们在这个礼拜呢会摆脱上周这种很敏感的心境哦。在当中呢，你可以以非常幽默的这种态度呢来面对周边的人的攻击哦。当然，这可能也要。 归咎于你们天生的这种自信，再来就是呢，你们在这个礼拜，不论你们呃去学习什么东西，你都可以非常快的上手跟适应，即便经历很多的挑战题或者是艰难哦，你都可以锻炼出就是过五关斩六将的这种坚强个性哦，所以你也不会轻易的宣告战败。 所以在这个礼拜呢，针对如果你是业务单位的朋友，或者是呃采购，好，那么你们呢是属于非常呃加分的，因为在这个礼拜你的自信的这个程度呢，也会一直不断的越战越勇。那么在当中，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在当中呢，属兔子的朋友，我们的开运花呢是葫芦花。 而葫芦花呢，它是被供奉给拒绝向异教的神祭拜而遭处刑的圣雅，所以呢，它的祝福呢，就代表的是纯洁，因为呢，它拥有的这个纯洁的一颗心，还有自己的忠心思想，一心一悔的哈，无心无悔的，只想追求的自己所相信的事情，所以这也意味的是，属兔子的朋友在这个礼拜呢。 你在谈情恋爱的时候，你也会是相当的痴情、相当的纯情、相当的专一哦。你会终其一生的，就是只看着这个人，你就看不到旁边有没有其他人在望着你。所以呢，就要特别提醒你哦，眼前的对象务必要是适当的对象，才不会呢酿成大错哟。 再来下一个生肖呢，是针对属龙的朋友。属龙的朋友呢，在本周呢是属于进取心强的一周，而这也代表的是呢，老师会建议荧幕前的属龙的朋友们，在当中呢，尽可能的要试着放轻松，设法的呢维持我们内在的这个宁静跟平衡哦，不然你可能就会因为。 想太多，或者是说睡不好，导致呢你会有这种偏头痛的问题哦，一直困扰着你。那么再来呢，在当中呢比较容易会心情浮躁，所以你一定要避开跟家人一些无谓的冲突。对你们来说，在本周如果你能够很顺利的若无其事的表达出自己内心的想法，就已经非常棒了。 因为呢，在这个礼拜，其实你是非常强势，而且非常有野心的人哦。可是你却不知道怎么样好好的去表达自己，所以呢，在当周的当务之急呢，是对别人来讲呢，呃，你的话里面跟言语里面呢，不要带那么多的苛责，而且要多带多一点的体谅跟温柔哦。 在当中呢，我们的运势一样也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在这个礼拜呢，针对感情的部分，我们的开运花呢是大爆毒。而大爆毒的这个黄色的这个花朵，其实是非常的朴素的。所以呢，英国人呢，他们到野外去郊游的时候呢，总是非常喜欢采这一类的花朵。 那么在欧洲这这一带啊，他们也很喜欢拿这个大爆竹了来装饰山中的小屋的庭院，啊，所以呢，它的这个祝福呢，也代表的是朴素，也就是 n a i v e t y 凡是受到他的祝福呢，基本上呢，也意味的是，在这个礼拜，其实你不想要对你心爱的人，或者是说。 呃，在你有感觉的人面前，你不希望你需要装腔作势，呃，你希望可以很直爽、很亲切，你希望可以很正直的去表现最原始的自己，所以可能在那个人面前，你就会显得特别的任性一些哦。所以你还是要稍微的装模作样一下，不然这样的一个大反差，反而会让对方觉得。 有一点没办法容忍，会有点受不了哦。好，所以呢，这个自己的魅力呢，不要忽然一下子呢就降到零哦。所以在这一个礼拜，面对你的对象，面对你心爱的人呢，还是呢尽量要隐藏你的想法，但是呢要包装你的情绪哦。下一个生肖呢是针对我们属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在本周是属于逢到重大转折的一周，而这也意味着是，在这个礼拜我们会经历呢整个理念转变、蜕变的一个过程。而同时呢，你或许呢会觉得没有必要去放弃你原有的一个逻辑跟思考的方向。不过在工作上呢，老师会建议我们还是应该呢要善用自己的信这个信念。 哦，去去求进一步的支持，呃，比如说用你自己的这个 charisma 去影响别人，来往你想要的方向去前进哦。那基本上呢，你不用太去担心，只要你所期盼的方向，呃，不是盲目的，不是错误的，那这样的改变呢，基本上都会是往正向的方向去引导哦。所以呢，这个转折虽然需要花点时间，但是呢，只要你愿意。 都可以把它掰弯的变成掰直的哦。好，再来呢，在当周呢，属蛇的朋友运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而在当中呢，属蛇的朋友受到的是时钟花的祝福，而时钟花它是生长在南美热带雨林啊的这个常绿藤蔓的植物。 它的形状呢，非常像时钟上的这个文字盘，所以呢，就会被称为时钟花。那么这种植物呢，他们是不休息的哦，也不迟到，就像这个时钟上面的这个时刻一样，非常的稳健的生长。因此，受到它的祝福呢，也意味的是，你在看待感情、看待人际关系的时候，你希望是属于脚踏实地的，你希望是谈一个很踏实。 不是属于虚幻的感情。说到他的祝福的时候，你们在决定事情的时候，你会花相当多的时间呢去沉思，包括要不要告白，要不要认定这个对象等等的，你都会想很多很多，然后你才会有这个动作。当真正的让你去开口的时候，就代表你真的是已经是打从内心的愿意掏心掏肺的把自己交给这个人哦。 那么虽然呢，这样的一个深思熟虑呢是可以减少跟避免错误的，但是呢，老师也要提醒你，当你遇到了你喜欢的对象的时候呢，稍微的加快脚步，稍微的有一点点轻率也是没有关系的，不然呢，机会可能就会被别人给夺走喽。下一个生肖呢是针对属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于使命感强的一周哦。 那么，在这个礼拜呢，你总会有一股呢毫无保留的使命感哦，使得你整个人会散发出一种非常独特的优雅气质哦。而这其中呢，针对如果你本来就是担任主管职，或者是你本身就是公务人员哦，都很有可能让你哦，促进你形成一股非常强而有力的这个。 呃，势力包括呢，你会有一股强劲经济的这个背后的这种政治力量，好，所以呢，你可以好好的运用这股势力，好，或者是支持的力量呢，来提升你目前的工作的职场的身世地位哦，会有助于你就是升迁或者是往上爬的一个方向。而在当中我们要留意的天数呢，是周四哦。 要特别注意一下，如果呢手头上有很多的案子啊，尽量的要 update 一下，才不会莫名其妙的不断的被 review 哦。而在这个礼拜呢，我们这个属马的朋友呢，受到的是山楂果的祝福。而山楂果呢，它其实就是野生的这个苹果的祖先，到今呢，其实它还是属于可食用的。 而山楂果，它可以制作成非常美味可口的果冻，或者是果酱。那么配上一点这个苹果饼呢，根本就是人间的美味。所以呢，山楂果呢，它呢也代表的是美食。在受到它的祝福的状况之下，意味的是呢，其实你会希望可以吃得好，睡得好。 你可能比较没有那么多的心思去烦恼另外一半，你就觉得我能够顾好自己，对方也要能够像我一样能够独立的顾好自己，这样就好了。有点像野生的状况，放生对方，然后你就相信对方也会活得好好的，因为你相信他跟你一模一样，有这样强而有力的的一个生活个生命力。而当然呢。 呃，在这个礼拜呢，如果你想要有一个稳定而且健康的爱情哦，请你务必要适时的呢，就是把心中的这个关心呢表现出来哦，对方才能够感受得到哦。是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在本周是属于有声有色的一周，而对你们来讲呢，在当周呢。 生活就像是一场很精彩的大冒险一样，怎么说呢？因为在这个礼拜，你会觉得你不想要过很乏味的现实生活，你不想要一板一眼的就这样子上下班，所以呢，你就会想要去挑战自己。比如说平常的 SOP，你就会想要尽量的把它简化，挑战自己能不能够再减掉一半的时间，或者是。 减少两三成的时间来完成手头上的工作，即便这些工作可能是你的 daily routine 也是一样的，但是你就会想说，我要把这些很耗体力的又很无趣的东西呢，把它调整，然后让你有更多的这些时间可以空出来做一些其他呃休闲的事项，好，让你有更多时间可以让你的 mindset 可以重新的，就是去做一些。 呃，brainstorming 去想一些其他的发想类的东西哦。那么在这个礼拜呢，呃，你们的感情呢也会比较的强欲呃流动，也就是呢，你会想要把气氛呢带的比较活络。因此，在这个礼拜呢，你会处处的呢想要找人呢，就是聊天啊，甚至呢，你会想要呃去做一些。 追求那这个追求可能呢，会是停留在呃多跟人家去做互动跟了解的部分，然后再去做进一步。但是基本上呢，你在这个礼拜呢，你会把你的时间呢都尽量填得很满哦。但是并不代表是时间大师了。好，那么在当周呢，属羊的朋友呢，要留意的天数是周二。而在这个礼拜呢，我们在感情的部分哦，我们受到的是草莓树的祝福。 而草莓树，你不要听它的这个名字，这样子好像甜滋滋的，其实它的果实的味道是非常苦的哦。品尝起来呢，除了不可口之外，之后呢，它是拿来酿酒用的，因为呢，它这个酒可以非常有效的治疗头痛，很意外吧？所以呢，在这个礼拜受到它的祝福的状况下，代表的是痛苦。 所以你要治疗疼痛嘛，所以你要解除痛苦，这样您可以理解吗？所以在这个礼拜呢，受到他的祝福的属羊的朋友们呢，你在这个礼拜你可能会有一些 up and down，也就是你可能会看破一些人生百态，或者是职场上的一些丑恶，或者是斗斗争。 那么你也，你虽然看透了，你也会觉得有点小痛苦，但是你会很成熟的去面对眼前的这个人生课题。甚至呢，呃，你在这个礼拜呢，你除了这个痛苦的一面，你也会看到它甜美的一面。因为就算是酒，它酿久了之后也会变成一个好酒，也会转为甜的，从酸转甜，只是它需要时间去发酵。 所以也意味的是，在这段时间呢，不管是工作的部分，或者是感情的部分，你都需要时间去酝酿，去，去呃，慢慢的去让自己呢，去发泡发声，然后就会进入状况。所以呢，必须给时间一点时间，不要去急哦。所以在这个礼拜呢，即便你是感觉好像在热恋了，但是呢。 甜美的滋味呢，要等到后期才会出现哦。好，下一个生肖呢，是针对属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于纯粹包容的一周哦。而这个礼拜呢，这个纯粹包容呢，也意味的是呢，不只是你在包容别人，因为你非常的没有耐性，也代表是别人也在不断的容忍你。所以呢，请要。 收起你的小任性，还有呢，要调整自己的步伐，不要认为大家都要对你百依百顺哦。那么在这个礼拜，你必须要小心，千万不要被强势的人牵着鼻子走哦。然后你最后你就会发现，其实自己怎么吃了一个闷亏，而且呢，吃了闷亏就没关系，你可能还会给别人呢第二次、第三次的机会，持续呢，继续的。 在你身上呢挖坑，好，所以在这个部分呢，请你们呀要特别的多加留意一下，尤其是在职场的部分。那在这个方面呢，或许呢，你们要对于你们自己愿意妥协于别人、不断的有求于你的这个动机呢，好好的去审视、观察一番。呃，是纯粹因为你的潜意识里面是有被虐的倾向，还是因为你想要？ 肯定想要被肯定，还是是因为你无力改变这个状况？你要先摸摸清楚你是哪一个需求，来让你引导自己愿意去默认现在的这种状况啊！所以呢，在这个礼拜要特别的注意一下自己的心理的这个特质的一个转换。而在这个礼拜呢，属猴子的朋友要留意的天数有三天，除了周一之外，还有周三跟周六。 而在这个礼拜呢，我们的这个开运花呢是沙洲的番红花。而在这个中世纪的欧洲呢，这个教皇比国王呢还皇帝还要有权威哦。所以呢，他们为了树立起强大的这个皇权力的时候，他们会用这个沙洲的这个番红花来供奉这个古雷格里奥教皇。因此呢。 受到他的祝福之下，就代表的是权威 （authority）。所以在这个礼拜呢，受到了他的祝福之下呢，也代表的是你希望对方能够呃看着你，然后你希望你能够主导一个感情，你希望有权威在你的手上。好，那么这样的时候，如果你是男生，可能还没有关系嘛。 因为对方可以是小鸟依人啊，可是如果你是女生的时候，这样的局面呢就不是这么理想了。因为男生希望的是照照顾你，而不是被你照顾。好，那再来就是呢，呃，要特别留意的就是呢，在这个礼拜呢，你总是在团体里面呢是属于中心人物，所以呢，围绕在你周边的人呢可能会很多。 但是呢，有更多的人呢，都不是带真心的，所以你必须呢，要好好的观察一下，在周遭的人哪些才是真的带着真诚，还有坦白的心来面对你，跟你交流，才能够让感情开花结果哟。下一个生肖呢，是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在本周呢，是属于洞察高明的一周。 而这也意味的是，在当中呢，无论什么时候呢，和任何人相处呢，你都能够非常快的去掌握住对方内心的心理哦。甚至在这个礼拜很多的时间呢，你们会很懒得去浪费时间，所以你们会把很多自己的行为呢，很顺理成章的给合理化，而且采取非常直接了断的一个行为模式哦。 因为你认为只要我做的就是最适合的，就是最妥当的。那么，在这个礼拜呢，嗯，你也会认为就是就算是偷懒，也可能代表的是属于一个高效率的一个作为。因为有些时候你认为不作为也代表的是作为的一种。所以在这个礼拜，你可能会变成别人眼中的一个很头痛的人物哦，跟角色。 因为你在这个礼拜，你的你非常知道在什么时间点去闪躲，然后去钻一些漏洞，所以你的这个洞察高明的部分总是用在这种很偏门的地方。因此，还是要特别的去提醒你们一下哦。呃，这个门有时候总是会有时候偏的时候偏久了，总会有门开不了的时候。所以，还是要踏踏实实的做好该做的事项，才不会到了隔周之后你才发现。 我有好多事情需要 pending，好多事情需要 update 哦。那么在当周呢，要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周五。而在这个礼拜呢，属鸡的朋友，我们逢到的是大琉璃草五福，而这个 hon r 是犬，tongue 是蛇。那么 hon r s tongue 哈，大琉璃草哈，它的英文呢，代表的就是犬的舌头。 那么以前的人呢，他们认为呢，当我们被狗咬到的时候呢，就必须要用大琉璃草这个叶子呢来包扎住这个伤口，那就可以预防狂犬病哦。所以呢，大琉璃草的这个祝福呢，也就代表的是安全 （safety）。那么受到它的祝福之下呢，就代表是在这个礼拜呢，你会非常的谨慎，又非常的爱去计较，在面对人的时候，你是非常万分小心的性格。 所以总会让对方觉得是说，你怎么老是跟我斤斤计较呢？就算要 A A 制的话，你也要看一下今天是什么节日啊，或者总是要看一下什么状况啊。所以你要对你的对象的时候，要特别的声明一下，才不会让对方觉得你的慎重跟爱计较呢，给混浊了，而对你产生了不必要的误会哦。好，那么下一个生肖呢，是针对属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于化整为零的一周，而这也代表是在这个礼拜，当我们遇到失败的时候，你们呢总会四处的寻求协助，而且你也不会浪费时间，你会很积极的呢，能够随时随地的呢告诉自己，我一定要重新开始。所以呢，在这个礼拜属狗的你们呢，不只有能力可以纠正问题，你们还可以帮。 别人或是帮自己呢，把一些不该犯的错误呢，化整为零，而且通常是用很神奇的模式，嗯，你可以让这件事情不会再发生。所以，如果你是针对你在做系统统合的，或者是你是 programmer，你是在在做一些嗯集合的人，你对于这种数字 data 非常敏感，对分析非常。 敏感的人，你在这一类的领域，在这个礼拜会发展的非常好，因为你总是整能够一眼就看到这个问题点哦，而且可以让问题不再发生，错误不会再次的犯哈。 <laughs> 所以在这个礼拜，你要保持你的效率，还有在工作上的一个冷静呢。那所以在这个礼拜呢，最好的一个提升效果就是多喝清茶，尽量是以冷泡茶为主哦。 而在当中要留意的天数呢是周三，而在这个礼拜呢，属狗的朋友，我们的开运花呢是黄百里香。黄百里香呢，你就会看到它是属于小小的这个黄花成群的这样的绽放。那么它的这个树枝和这个叶片的这个白色的细毛呢，会随风的这样摇摆，非常的轻快的一种感觉哦。所以呢，你在看它的时候，你就会觉得是说。 好像是非常非常的 cheerful，因此呢，在这个礼拜呢，受到他祝福的属狗的朋友呢，你们总会让人家看到你有这种财气洋溢的一面。你的这个言行举止呢，总是会让人家觉得非常的轻快，而且可以很顺理成章的迷倒很多人哦。在这礼拜，你很容易就可以呃变成万人迷的感觉。 但是，请不要太过的奔放，不然的话，总会让周边的对你有意思的对象不敢恭维，不敢就是发出行动力去追求你哦。所以呢，在你的喜欢的心仪的对象的面前，你还是要稍微节制一点哦。再来呢，让我们来看，就是针对最后一个生肖属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜是属于相当谨慎的一周。 而在本周呢，你们的眼里呢，除了金钱是能够使鬼推磨之外呢，你更是一个很极度想要成就个人高低的一周。所以在这个礼拜呢，你的指标呢都是在观望，如何呢要精准的、机灵的去分析你在职场上的工作范畴。 那眼前有什么东西呢？或者是市场呢？是可以经历时间的考验，什么东西才可以证明呢？你本身的管理能力哦，这些会变成是你在想要提升你在职场上或者是在家庭里面的地位的一个方向性哦。你会极度的展现出很想要出人头地，很想要提升，赢得他人的信任感的时候。 可是也会因为你太过的刻意去做这件事情，反而呢会容易弄巧成拙，所以呢，凡事还是适当的一步一步的去做就好了。而在当周属猪的朋友要留意的天数有一天是周四，而在这个礼拜呢，我们受到的是君子与淑女的祝福，而它是属于一个非常奸诈的花，何来此说呢？ 因为它在开花的时候，它会散发出非常非常强烈的气味，然后它会吸引的这个苍蝇呀，停留在这个花朵上面，那这个花就会立刻关闭，导致这个苍蝇呢就会在里面挣扎的同时呢，也很自然的呢，它就会传收花粉。那这样子虽然很聪明很狡猾，但是呢。 在这个礼拜呢，受到他的祝福之下呢，也意味的是属猪的朋友呢，你在这个礼拜呢要小心有诈欺的嫌疑哦。而这诈欺嫌疑可能可以代表是口才很好，也可以代表是花言巧语，也可以代表的是有巧言令色，就看你是对什么样的人啊去说什么话。总而言之呢，你在这个礼拜就是有见人说人话，见鬼说鬼话。 见到情人呢，说情话的一个状况，这样的个性呢，可能呢，没有办法赢得对方长期的信任哦。所以呢，我们还是要坦率一点、诚实一点哦，这样子把这个真心拿出来换，才可以呢，真正的得到更真诚的一个互动哦。最后呢，让我们来看一下在当周的。 感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名呢是属老虎的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么今呢，在这个礼拜呢，如果你本身呢是属于单身的哦，你比较容易呢，在这个礼拜有这种芳心大动的感觉，你想要找一个长期的伴侣哦。 所以老师会建议你在这个礼拜不妨呢去参加一些社交联谊呀，然后遇到了一个心仪的对象，就要主动的去出击，好，去邀约、追求跟表态，这样子呢，自然就比较能够看对眼，然后建立起亲密的关系。那么如果你是本身就已经有了交往的对象的，好，但是呢，你还没有进一步。 那么你可以呢，就是在这个礼拜呢，呃，好好有分为前提的这个方向去跟对方去讨论哦，然后去看看是说你们是针对资源啊、金钱啊，或者是说生活品质的部分呢，你们有没有一些共鸣？这样才知道呢，未来有没有办法携手呢，走得更加的长远哦。因为在这个礼拜都是很适合去谈论这个部分的时间点。 以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网以及预约的这个表单，跟老师预约现场或是线上咨询。我是金玲老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。